Nikamwambia mamangu walishaachana na baba sijui alipo. Baba yako? Nikasingizia babangu mimi kafariki. Kafariki? Ndio. Eh, wakawa wamenihurumia. Sasa kwa hiyo kwenu wapi? ana baba akaenda aka, shuleni akasema huyu mtoto hayupo kafariki, akafutafuta kesi hivyo hivyo akatoa akatoa hela. Akasema sawa, twende kutafute kazi. Kumbe wenzangu wale wana wenyewe kazi zao wanajiuza. Sema sijui nifanye nini, shogangu ananiambia toa we, maisha gani ya sasa hivi ya kuzaza, unazaza nini? Haya haya, akanichukua akani, nikaenda kuna dokta mmoja akaniambia na, na, naangalia dokta kung'oa meno Ni katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa, na siku ya leo nipo na kisa kizito kutoka kwa madam hapa, ni kuhusu maisha yake na mambo ni mengi aliyoyapitia na mpaka siku ya leo anaamua kushare. Lengo lake la kushare pamoja na kila kitu na kwenda kusikia na kufahamu mambo mazito yaliyopo katika dunia au yanayoendelea nyuma ya pazia ambayo pia ukiambiwa unaweza usikubali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 na miaka ishirini na mbili. Ni mtoto wa saba kwa baba yangu. Kisa yani kufika hadi nimefika hapa mm. ni historia ndefu sana. Nyumbani mm. nina baba yangu na mama yangu mm. si maisha yetu ya kawaida tu, sio magumu sana, ni maisha tu ya kawaida mm. baba yangu alikuwa na mwanamke hmm. huyo mm. mwanamke wamezaa naye watoto watano alivyozania watoto watano huyo mwanamke akawa amefariki alifariki alikuwa na mimba alikuwa anajifungua akawa amefariki alivyofariki akaacha mtoto mdogo alikuwa na miaka miwili babangu akasema nitamleaje huyu mtoto ikabidi amue mama yangu amtafute mwanamke kipindi hicho si alikuwa anatafutiwa wanawake mm. unakuta unatafutiwa mwanamke ukaoe sehemu fulani akawa amesikia kuna binti ambaye atakeni atakaweza ku, kuwalea watoto, kumbe alikuwa ni mama yangu. Mama yangu kakaa na huyo bwana akafanya mchakato, ndo akaenda kuolewa na baba yangu, wamekakaa Ilikuwa elfu mbili na elfu, eh, ilikuwa tisini na tisa mm. tisini na tisa hiyo alivyomuoa mwisho wa siku akabatika pata ujauzito. Ujauzito alivyobatika kunini, akakaa nao, baadaye akajifungua, ambao ndo mimi. Alivyojifungua amekaa baba ana watoto ana watoto sita wa mm. kike wa saba wa kiume mm. alivyojifungua na mimi nikawa wa mm. amekaa hivyo baada ya miaka miwili akapata tena mamangu ujauzito mm. alivyopata ujauzito akazaa mtoto tena wa kike alafu baba alikuwa anataka watoto wa kiume watoto wa kike anao wengi hataki anataka watoto wa wa kike wamekaa anataka anataka watoto wa kiume ah, mm. samani anataka watoto wa kiume afu kazaa wa kike afu alivyokuja kuzaa akawa amezaa tena wa kike mm. ukawa ni ugomvi ugomvi ugomvi ugomvi akasema mimi sitaki mi nataka mtoto wa kiume haya haya wamekaa pale baada mama yangu yani ule ugomvi wanandoa akawa amepeleka hii kesi hadi nyumbani kwa ambao nyumbani kwao kwa babu, kwa babu yangu na bibi yangu. Alivyofika pale kwao akawaelezea, alivyoelezea akamwambia arudi kwa mume wake. Mm. Amefika tena karudi kwa mume wake, amekaa tena akapata ujauzito. Mm. Alipopata ujauzito akajifungua mtoto wa kike. Mm. Eh, baba akasema mkosi gani ubaraa sijui nini wanazalia mimi wanaenda klabu wanaocheza madisco sijui wanazalia mimi wamalaya mi sitaki wamekaa baba mama akasema mm, hapa nikishaachana na bwana sitoenda tena nyumbani kwa mama maake kama ni nyumbani kwetu napeleka nini hizi kesi nini lakini sipati mafanikio yoyote yale ndo mama akaa ametoka akaenda sehemu anaojua mwenyewe kumbe alivyokuwa anatoka alikuwa na ujauzito baba bila kujua alivyofika kule akajifungua mtoto wa kiume mm. alivyojifungua mtoto wa kiume amekakaa baadaye baba alivyotuacha sisi mama asiwatuacha watatu watoto wa kike mm. baba akasema watoto utawalea vipi mm. akatafuta mwanamke mwingine ambao ndo atakaweza kutulea sisi wale madada zangu wale walioachwa na marehemu walishakuwa walishajitegemea mm. akatafuta mwanamke ambaye atakayetulea sisi yule mwanamke ka kaja amekaa pale walivyokaa pale katulea sasa kipindi hicho mimi mdogo wangu yule watatu aliotuacha na mama yule mdogo wangu alikuwa bado mdogo katulea yule mama kwa kweli japo mama akampo ndio wanasifika vile kwamba wana roho mbaya sijui nini kuna wengine ndio wana roho nzuri lakini kuna wengine sijui niseme ni kusudi sijui niseme ni nini ah, mazingira ya pale nakwambia mimi kipindi hicho nilikuwa nasoma darasa la la saba afu mdogo wangu alikuwa kwa nasoma darasa la saba nilivyokuwa nasoma darasa la saba mimi mpaka na nimeacha kulibanda kitandani na miaka kumi na tano nilikuwa nakojoa nilikuwa kikojozi hasa nilikuwa nikifika pale nikienda shule nakwambia mama yangu mimi na wajirani wote watajua kama leo nimekujua kitandani atanitolea magodoro nitayapeleka kitandani nje ili apigwe jua yani huku ananifokea mineno nakwambia na fimbo juu kila siku na mimi nikasema eh, hizi fimbo ilikuwa nikikojoa tu saa kumi na moja sipo niko macho nasubiri tu kukuchekuche ile saa kumi na mbili niondoke hivyo hivyo na nikiondoka nikirudi ekaeka <laughs> zake yaani najua kabisa nimekojo nimekimbia mikojo lakini nikirudi cha moto nitakiona naenda shule hivyo hivyo maisha akaenda tukienda nikienda hivyo hivyo yule mama baba naye sio mkaaji wa nyumbani ni mtu wa kusafiri safiri mamangu yule mamangu wa kufikia mi naye zilikuwa zivi na alikuwa ananichukia kwa sababu nilikuwa jeuri afu nilikuwa mbishi eh, baba anasikia hizo nini anasema ngoja nitamtuma kaka yake anakuja kaka anakuja akija kaka najitetea nasema na yaungu na kweli yaliyo ya kweli asio ya kweli nasema yaungu ya kweli kwamba mimi mama sijini nini maneno mengi na mengine ya kweli mengine ya uongo naondoka hivyo kaka yangu anaondoka baadaye kaka akasemaje hapana hii ishu kama hii baba mi siwezi mwanao ongea naye mwenyewe kwa sababu mimi kanishinda mimi mwenyewe kanishinda tabia haya tumekaa baba akija ananiambia we vipi nasikia mama yako mheshimu namwambia muongo huyo muulize anafanya nini namsemea sasa hapa maneno ya uongo na kweli yani nitajua mwenyewe ni kwa jeuri nimefika pale baba ndo akawa ameondoka tena yeye yani baba yake kaa siku ya kwanza siku ya pili hayupo kashaondoka akawa ameondoka. Mi alivyoondoka nini, si mdogo wangu, kuna siku si alifanya nini, nikamkamata yule mama, piga piga nikachukua jiwe nikambonda, nikakimbia. Nilivyokimbia babangu akapigiwa simu, mwanao ukafanya hivi na hivi mm baba akarudi baadaye baba alivyorudi akawa amekaa pale amekaa mi shule shule nikawa naenda baadaye nikaona baba alikuwa mkorofi na kula bakola za amana nikasema haya maisha mgumia baba akawa ananipiga anafanya nini nikapata rafiki yangu pale shule nilipopata rafiki yangu shule pale nikamwambia bana mimi mazingira nyumbani siyaelewi bora nije nikae kwenu akasema babako mimi babako akija akasema mm, bwana tu nje nikae kwenu. Huyo msichana ndo nikaenda pale na yule msichana na mama yake alikuwa anakaa na mama yake. Mama yake naye sio mkaja nyumbani. Na maana sisi tunakaa sisi wawili. Tumefika pale, nimekaa pale kwa yule msichana, baba sakana nitafuta huku nyumbani. Akija shuleni anaambiwa mimi nimefika shule, lakini akija hanikuti. Kulikuwa kuna mtihani wa kufanya mbio, mtihani wa kwenda form 1. Akawa ananitafuta ili nifanye mtihani. Kaja pale shuleni akasema mbona Nansiana kashafanya mtihani na kasha wameondoka na rafiki yake nyumbani hayupo ndo mwalimu akasema namuonaga kuna mwalimu akasema namuona na binti fulani mwanafunzi mwenzie wanasoma wote akasema wale wanafunzi akamwambia ni fulani ndo anakwaga naye akamsemea pale akapatafuta kwa msichana hadi akapapata akanikuta nimekaa kwao na yule msichana alikuwa na askari so alikuwa ananitafuta akanikamata piga piga piga piga piga piga akanipeleka kituo cha polisi kile sije cha watoto watundu wale kung'utwa kung'utwa baada akanichukua baba anafika nyumbani ananipiga ananipiga nikasema ni mwili wote umevimba umeumuka nikasema jamani maisha haya magumu sana siawezi ile baba akaniambia ole wako utoke na utakaa hapa hamna kumpa chakula huyu mpaka wiki moja ili ajifunze adabu anaambia ule mamangu akufikia alivyotoka tu baba Nikamwona yule mama sija nikawafanya nini na mimi nikapita kwa nyuma huyo nikaondoka. na Nakoenda sikujui nikisema nikienda kwa mama mdogo, mama mdogo baba huyo atanitamletea matatizo. Nikienda wapi? Nikaenda nikaenda tu mtaani, nikatafuta kazi. Jamani, nisaidie nikaenda tu nikawa natafuta kazi. Nisaidieni kazi. Ona wewe wewe binti wewe kipindi cha mimi mdogo, wewe utaweza kazi gani? Nikasema yote ile. Kazi ya ndani unaiweza? Nikasema ndio naiweza. Sijai kuifanya lakini naitikia tu ndio naiweza. Nimefika pale kuna dada mmoja akasema wazazi wako Nikamwambia mamangu walishaachana na baba sijui alipo. Baba yako? Nikasingizia babangu mimi kafariki. Kafariki? Ndio, eh wakawa wamenihurumia. Sasa kwa hiyo kwenu wapi? Nikamwe nikasema <laughs> kwetu Singida. Sasa ukipiga hesabu kutoka Mwanza kwenda Singida parefu. Na huku huku nimekuja namtafuta nimekuja namtafuta mama yangu, nimeelekezwa nikajua yuko huku. Eh, ukanihurumia sasa pale. Kumbe mimi mwenyewe nakaa Mwanza hiyo hiyo wakanichukua pale, walivyonichukua yule dada, nikakaa pale kwake, nilivyokaa pale kwake nimefanya fanya kazi ah, kasielei mazingira ya pale. Yule mama yule mama alikuwa na mtoto mdogo hicho kidodo kichanga kinalia, nakwambia yeye akitoka kazini kachoka, anataka yani, hata kama mtoto akilia tu anakuja kuniamsha. wehe. alikuwa ananiita ana, wehe, ana, njoo, nambembeleza mtoto mpaka alale. Akilala ndo ni kidogo tu, mtoto akiamka eh, mala mpe uji, mala mfanye nini. Nikaona bora maisha ya nyumbani nakuwa na uhuru japo nakuwa hivi eh, hapa maisha magumu mwenyewe nimechoka nataka nilale lakini usiku silali asubuhi nikiamka namkia mikazi siku moja udede nikaona alikuwa hayupo nikasema hapa nikafanya kazi zote nikamaliza nikafunga mlango nikampa kuna mpanga, nini kuna dada mmoja alikuwa anakaa pale nyumba ya pili nikasema akija mama alikuwa anaitwa mabu akija mabu utampa hii funguo one ndapi ah, mi nipo nipo nikachukua nguo zangu huyo nikaondoka alikuwa hajanilipa mshahara nikaondoka nilikuwa kama na elfu tano nikaenda sehemu nyingine huku baba kumbe ananitafuta ananitafuta ananitafuta sasa amesha majibu yameshakuja mtihani nimefaulu ananitafuta Al... kwa hiyo huku sehemu ya kwanza ulifanya kazi muda gani pale hmm. maake ilikuwa nilivyotoka pale nakumbuka ilikuwa siji mwezi wa kumi na moja hmm. ilikuwa natakiwa nilipe mshahara mwezi wa kumi na mbili mwezi ah, mwezi wa kumi na moja nimekaa mwezi wa kumi na mbili na wa kwanza. Kwa miezi mitatu mm. na mshahara ukaacha? E, aliniambia mdogo wangu mwenyewe, maisha yangu ndo hivyo, tutakachokuwa nacho tunagawana, nikipata tunagawana. Ah, sasa ah, kipindi hicho mimi nilikuwa na sina pa kwenda, mazingira yangu najua mwenyewe magumu, ili mradi tu nipate pa kustirika, anistini nikakubali, nikakaa. uh -huh. E, baadaye nikapiga hesabu, nilikuwa na elfu tano nilivyokuwa na elfu tano nika piga hesabu nikasema sijui niende wapi saizi ndo nishatoka sasa naondoka barabarani ndo nawaza sasa sasa niende wapi niende nyumbani hapana niende kwa mama mdogo hapana niende kwa kaka hapana Yani kila naku akili inavyoichanganya nakwambia naichanganya ichanganyike nikasema hapa nitafute kazi tena sehemu nyingine ambapo tofauti na mazingira haya nikaenda nimetafuta kazi nikatafuta kazi nikakosa nilivyokosa nikasema nienda siji kwa mama mdogo nikakosa baadaye nikakutana na mkaka wewe vipi safi nikamwambia una, unaenda nikamwambia namtafuta mama yangu namtafuta mama yako eh. hmm. Ah, kaka akaninini akani yani yaani akafanya kama vile kunipokea akaninini vizuri akaniongelesha vizuri nikasema hmm, labda huyu atakuwa msaada wangu nikamkubali nikasema hey, eh, basi sasa kwa sasa unaenda wapi nikasema hata sielewi na kutoka, sielewi nipo nipo tu akanichukua hadi pale kwake tumekaa pale kwake Nimefika pale kwake akanikaribisha vizuri akapika vizuri eh, nikamwambia sasa itakuweje namtafuta mama yangu ndo nikasema nipe nini kwa hiyo umetokea wapi nikamwelekeza nika, nikasema uongo nikasema nimetokea singida vile vile na huku nikasema huku nimekuja tu basi namtafuta mamaangu nimefika mazingira yenyewe ndo sielewe hata sijui nilifaa kufikia akaniambia basi weka hapa nitakutafutia kazi ujishikishe utakuwa mama mamako taratibu akasema haya baadaye kaka akaondoka akarudi akasema kazi ya hotelini unaweza nikakubali kwa sababu najua nini nitafanya nini nijishikize tu nikakubali vile vile nikasema ndio nakubali nilifika pale akaniambia basi kuna sista yangu anatafuta msichana na hoteli naona wewe anakufaa nikasema haya akanipeleka kwa dada yake yule akamuita akasema na msichana akaja akaniambia unatokea wapi nikamdanganya vile vile eh, basi nilivyomuelezea akaniambia basi njoo kwangu hapa tutasaidizana mdogo wangu haya nikaenda pale kwake nilivyoenda pale kwake nimefanya kazi hivyo hivyo ya hotelini nakwambia naosha vyombo kila kama ulivyojua kazi za hotelini mama ntilie nimefanya ile kazi nilivyofanya bado tena nikawa na akili haiji nimekaa nimekaa yani nafanya kazi basi tu nifanye nini yani unafanya kazi nakumbuka tena mazingira ya nyumbani nasema bora nirudi nyumbani maisha haya magumu yani naanza kujuta tena mama angu nini nikatafuta nika namba ya mama angu namba ya mama angu nikwaga nazo kwenye kinini kwa natembea nazo namba ya mama angu mdogo nikampigia mama mdogo akaniambia mtoto uko wapi nikamwambia niko sehemu fulani babako anakutafuta hatari Ma, majibu yametoka umefaulu Nikamwambia mama mdogo, mimi siji huko, yeye apambane na hali yake. Babangu kakasirika, nakwambia, akasema huyu anaongea maneno machafu, anasema kaja hapa, nakwambia najua mimi nimekuficha, kumbe hata sijakuficha. Anasema yani mtoto hata akitokea hapa, hata akifa mimi sihusiki, na hata mimi nikifa sitaki kwenye kaburi langu aje, mtoto ananizalilisha, sijui mtoto ananifanya nini, maneno mengi nakwambia baadaye nini ilikuwa nakumbuka sijui kama sio elfu mbili kumi na sita ilikuwa elfu mbili kumi na sita Mm-hmm. Mm-hmm. Ilikuwa elfu mbili kumi na sita maake mm, darasa la saba ilikuwa nimemaliza elfu mbili ilikuwa elfu kumi na tano elfu kumi na sita sinatakiwa niende shule mm. baba nakwambia kipindi hicho cha magu sasa unajua magu na alikuwa alivyokuwa na nini swala ya elimu akasema mimi shuleni ananisumbua sana baba aka, akaenda shuleni akasema huyu mtoto hayupo kafariki akafutafuta kesi hivyo hivyo akatoa akatoa hela nyingi hela nyingi zilimtoka ila siku, sijui sasa ni kiasi gani lakini mimi aliniambiaga hela nyingi zimemtoka ili afute hiyo kesi asinifuatilie tena akawa amefuta hiyo kesi nini nikaa mimi nimeandikiwa kule kwamba mimi sipo duniani nimefariki haya nimekaa sababu yeye akawa amekaa bado yuko na mke wake akawa nasikia eh, mwanao tunamuona sehemu fulani anasema shauri yake yani nishasema hata akifa sihusiki mimi simjui huyo sio mwanangu wanangu ni hawa ambao ninawajua mimi huyo sio mwanangu ah mama mdogo ananiambia bana baba yako nikamwambia shauri yake nika akaniambia basi inabidi uende kwa mjomba wako ambao ndo huku Dar es Salaam sasa akaniunganisha kwa mjomba mjomba akasemaje wewe babako anavyokutafuta akija na babako alivyochizi vile akija pale nyumbani mimi ataniletea nini mambo mengine nikamwambia wewe mjomba wewe nichukue tu ukishanichukua usimwambie baba kama wewe um, mimi niko naishi kwako akasema haya akawa amenichukua mjomba alivyonichukua ndo nikaja huku Dar es Salaam nilivyokuja huku Dar es Salaam nimekaa nilivyokaa akasema sasa utakaa hivi nini shule basi ngoja nikutafutie kinini uendelee na masomo yako nikasema haya akanitafutia kweli nikaendelea na masomo yangu nafika sa form 1 form 2 sa ule mtihani nikawa nimefeli, nakwambia sa sijui niseme ni ujana, nikawa nahangaika, mara nasikia mtoto wako yuko sehemu fulani, mara nasikia mm, mtoto wako yuko sehemu fulani. Mjomba akaniambia eh, sasa itaku ni we mtoto, akana nitukana vile vile kama baba alivyokuwa nitukana. Mimi naona naonewa kwa nini wananifanyia hivi? Nimeenda kwa baba ananifanyia hivi na mjomba ananifanya kumbe nafanya makosa, mi sifahamu. Sasa niseme sifahamu, sijui ilikuwa ni akili ya utoto, sielewi mm, baada mjomba akasema hapana huyu inabidi nimrudishe kwa mzazi wake lisije likatokea kutokea baba yake asije akanisusia huyu mtoto kipindi hicho mimi si shule na na hangaika kwambia na hangaika kumbe uko shule nishapata nini nishakutana ujana huu unavyotuangaisha nishakutana mkaka mmoja nisha nini kumbe na ujauzito muda ule mjomba ananiambia niende nyumbani anirudishe kwa baba mi hali yangu naijua mwenyewe na ujauzito nikasema mi hapa nitafanya nini mjomba ndo akanichukua akasema mi nakurudisha kwa babako yako umenishinda tabia kumbe babako alikuwa anasema kweli akasema haya akaa amenichukua kipindi hicho stendi iko pale ubungo akanipeleka hadi hapo ubungo akanipakiza kwenye basi nikakaa kwenye basi alivyonyanyua mguu tu anaondoka namwona huyo anaishilizia na mi nikatoka kwenye basi na mizigo yangu nikatoka nauli imelipwa ikaenda nauli imelipwa yani mimi sikujali mm. kwamba mambo ya nauli mambo ya nini mi sikujali mm. mi nilicho nilichokuwa nataka sitaki kwenda wapi kwa, kwa yule baba mtu alishanikataa afu mazingira kule najua mwenyi mwenyewe nisha haribu baba anavyonizungumzia vibaya nikatoka kaenda kaenda mbweni nilivyoenda mbweni sielewi nikaenda tu kule na nilivyoenda kule sasa hapa dar es salaam mwenyeji mm nikawa nimeenda Mbweni kwa shoga yangu nilivyoenda kwa shoga yangu nimefika kule shoga yangu akaniambia nikamwambia bwana shoga yangu mwenzio niko hivi na hivi na hivi na hapa nipo ni mjamzito na mjomba kashani akasema uwe itakuweje inabidi uende kwa hiyo bwana nikaenda kwa huyo bwana nilivyoenda kwa huyo bwana nimefika pale yule bwana mi alikuwa anakaa wawili mi najua nilivyofika pale akanikaribisha vizuri kama anavyonikaribishaga Nikafika akanipa chakula, nimekula, nimekaa pale, nikamwambia mwenzio, niko hivi na hivi ah, hm. kaa nimemtiba sasa, kuwaje? Eh, akaa naji yani mtu hajiamini amini basi ana anafurahi nami lakini najua kabisa huyu mtu kasha nini akasema usijali nini nini akasema ah, sasa maneno mengi nakwambia kaa yani simwelewi baadaye akasema haya we kaa hapa ngoja mi nikatengeneza mazingira ya kukuweka saa wewe haya kumbe ndo kaondoka na ilo geto kumbe sio likuwa sio la kwake la yule rafiki yake mwenyewe kumbe kawekwa mm. mi najua kwake kwake kumbe kawekwa Hii, nikasema sasa mimi muda ule sanikuwa sifahamu, alivyoniambia mimi ngoja niende nikatengezea mazingira kuku nini ya kukulea wewe na hicho kiumbe kilichoko tumboni nikasema sawa rafiki yake ilikuwa usiku sasa mida ya saa sita akarudi akaniambia shem vipi nikamwambia poa mzima mzima huyu jamaa vipi akaniambia Baadaye akaniambia mm, ndo akaniambia ila shemu hapa umeingia chuo cha kike kwa sababu um, nika wesu rafiki yake sasa ameshamwambia shemu bwana yuko hivi shemeji yako yuko hivi na hivi na akaniambia na maisha yake yule anayajua mwenyewe hapa mimi nimemweka tu ii umemweka nikashangaa mbona nikamwambia mimi mbona kaniambia hichi chumba cha kwake akaniambia ndo alivyokuambia nikasema ndio kakudanganya iliniuma na sasa hivi akampigia, akasema ngoja nimpigie simu akampigia simu apatikane. piga simu apatikane, akaniambia umeshatelekezwa mm. nikaingia ndani nikalia nikabaki sapala naambia shim basi nyamaza nikalia nikalia asubuhi nikasema basi wewe ni stiri kwa leo kesho nitajua mimi nitaenda wapi akaniambia haya akanistiri asubuhi nivaamka akaniambia tulilala wote huko huko ndani mm-hmm Eh, akani tukawa tumelala pale tukawa tukaangalia TV, TV hadi tukapitwa usingizi. Akanisaidia shilingi elfu elfu kumi akaniambia hata itakusaidia. Nikasema haya, nikakutana na nani? Nikawa nimeenda hata nikatafuta marafiki zangu. Nilikuwa na simu, nikapigia marafiki zangu simu nikamwambia njoo tuko sehemu fulani, na wenyewe rafiki zangu na wenyewe walikuwa ni hivyo, wenyewe wamepinda tayari, wakaniambia njoo. Nikaa nimeenda, nilivyoenda nikawaeleza, akasema sasa utafanya nini? Utafanya nini? Kasema ndo hivyo, hata sielewi nitafanya nini? Kasema sawa, twende tukatafute kazi. Kumbe wenzangu wale wana wako pale Manzese Lombo pale mm. ndo wanasimamaga pale barabarani, wenyewe kazi zao wanajiuza. Nikasema mm. haya, kafika pale akaniambia usiku sasa, twende klabu, twende klabu, twende klabu. Kipindi kile sasa klabu pale on, online pale Manzese tumefika pale online, nakwambia mi mambo yao sasa nilikuwa bado si ya mageni sasa, na mimi hivyo hivyo we kunywa pombe kunywa pombe ah, nawambia mi pombe situmiagi yeah, nikawa naonja hivyo kidogo kidogo nikanogewa na mimi nikaa mwendaji wa klabu hivyo hivyo nikatafuta kazi pale wakaniambia basi ngoja tukutafutie kazi maeneo hapo nikatafutiwa kazi pale pale baa sakia pale nilivyotafutiwa kazi pale nikanimefanya kazi nimefanya kazi pale nilivyofanya kazi eh, nikawa sasa nakwambia klabu zote za kwangu baa zote za kwangu ukiwa na ujauzito eh, Nimefika sasa miezi sita. Kwa na navaa tisheti na tumbo yani mpango ulikuwa umejaa tu kwenye maziwa. Ukiona ziwa hilo. Lakini tumbo likuwa bahati nzuri ilikuwa sio kubwa. Mm, nimekaa pale baada nilipofika miezi sita nikawa sielewi. Nasema sijui nifanye nini shoga yangu ananiambia toa. Toa. Nikamwambia nitoe sasa hivi tumbo limeshakuwa kubwa hivi. Ah, unashindwa nini? Mimi mwenzio natoa hata ifike mimba mingi. Hata miezi saba mimi natoa. Nikasema mimi sijawahi unaniambia nitoe, mimi sijawahi. Akiniambia kutoa, lo, inakuja nyingine, ananiambia toa, lo, nyingine ananiambia acha, yani nakuwa na nafsi mbili. kaniambia mimi, wewe una bei gani? Nikamwambia mimi hapa nimesha nilikuwa na elfu themanini tunakaa geto sasa. Basi mimi nitakuongezea. Wewe maisha gani ya sasa hivi ya kuzaza unazaza nini? Haya haya. Akanichukua aka nikaenda kuna dokta mmoja akaniambia naangalia dokta kung'oa meno nikamwambia wewe shoga yangu mbona dokta kung'oa meno we we acha tu twende nikafika pale akaniambia ina umri gani nikamwambia miezi sita eh, miezi sita eh. akastuka baadaye akasemaje kuna mawili kuna kufa au kupona nikamwambia we chochote kile tufanya nishajitoa mhanga sasa wewe utakavyokuwa fanya akaniambieni nipeni laki moja na laki moja na nusu tukawa tumempa tulivyompa akan... Eh, hmm, yani nusulika yani kifo hiki akafanya mpango akafanya mpango akafanikiwa alivyofanikiwa nakwambia anatoka kule sijeli damu zikawa zinanitoka nyingi sana nafika pale pale geto sikuwa naishi maisha ya geto geto damu zinatoka nyingi sana nikishika hivi ngozi nakwambia yani inabonyea sielewi ah, nikawa na kuna midawa sasa alikuwa ameshanipa yule dokta nikawa nakunywa hiyo midawa na ikifika muda kunywa dawa nakunywa hivyo hivyo tuna ah, hela nikaa sina, shoga yangu ndo hivyo, naye maisha yake anategemea aende kifika nini, aende kwa wanaume apate hela, muda mwingine apate bwana yake labda ndo ampe hela, ndo akanipe elfu kumi akaniambia utajua mwenye agiza supu utakakoagiza. Nikaa akaa nikaa nimeagiza supu pale nivyoagiza supu nikawa nakunywa hivyo hivyo na, naendelea nizo dawa. Nimekaa baadaye nikaja kama wiki moja wiki ya pili hali yangu nikawa naona ah, nikaa naenda hadi kazini, nikaanza kujikokota hivyo hivyo naenda kazini nimekakaa baada ya mwezi mmoja. Pale nimekaa meneja akaanza kuwa ananisema pale wewe siji nini. Ah, nikatoka nikahamia ba nyingine. Nilipohamia ba nyingine. Alikuwa anakusemaje Nikifika pale kazini siendi kwa wakati. Kila siku mimi nachelewa. Maana kula kuenda kazini unafika una saini muda. Naenda pale alafu nikifika mimi nikifika labda nihudumia wateja naenda kukaa pembeni nalala. Kumbe nilikuwa nilikuwa najisikia vibaya. Meneja akawa ananisema nakwambia, we vipi, kwani umekuja kulala? Umekuja kufanya kazi? Hudumia sehemu fulani, angalia kwa wateja wamekakaa tu eh. Nikinya yani hapa penyewe najikokota tu naenda, nikaona ah, nikaama, nikaenda sehemu nyingine. Nilivyoenda sehemu nyingine nikamwambia, lakini mimi bado nilikuwa najisikia vibaya naomaoma au naoma, lakini lakini nitakaa sawa, utakaa sawa. Meneja yule Nikakaa pale meneja akawa ameshanielewa yule. Alivyonielewa nikawa nimefanya kazi sehemu hiyo. Hapo bali nilipohamia nyingine nimekaa pale nimefanya kazi. Eh, sijui niseme nimekaa kidogo tena mimba hiyo. Imekuwa 2018 tena hiyo. 2018 kati pale 2018 mwishoni mwishoni kwenda 2019. Mwezi wa kumi na mbili sijui Nimekaa mimba hiyo nyingine. nimeka nikaa nikaa najisikia vibaya sasa sikujua kama ni mimba. Nikaa najisikia vibaya. bana sijui nini. Hivyo yani najisikia vibaya bale nikaenda kupima nikakuta mimba. Nilivyokuta mimba nikarudi geto nikaanza kuwaza kichwa kinaniuma. Nikasema sijui nikatoa akili ya kutoa ikaja nikajua labda ni mseleleko ule ule wa kusema nenda nafika tu natoa tena nikasema nikatoe nimefika pale kwenye hii hospitali sinisha nishanaijua na huyo dokta sinamjua. Nafika pale mlangoni kichwa kikaanza kuniuma kizunguzungu, yani kawa sielewi. Ule nyingine naambia nenda, nyingine naambia usiende. Nimefika pale nakwambia yani sijui nikapata na nini tu nikarudi. Nivorudi nikalala, nivolala nikawa ni mtu wa kulala tu, nikawa ni mtu wa kulala, nikawa ni mtu wa kulala yule shogangu akaniambiaje so unalala hapa we atakikuhudumia nani we umelalalala kazini uwendi eh? we kodi saa tushama sasa hapo kipindi hicho amia ilibaa tulikuwa tumeyama pale niko na rafiki yangu tumepata chumba pale manzisa tumepata chumba cha bei rahisi tunakuwa tunachanga changa elfu thelathini na tano tunachanga mimi elfu tano tunachanga tunalipia mi nikawa ni mtu wa kulala sana naambia mimi siwezi kukulipia we kodi unalala tu kazi hiyo unikulishe ni kunini, mtu mzima mwenyewe na mambo yangu nataka niyafanye nenda kwenu kama ukiona maisha ya mjini uona uona jachacha tu unabeba beba tu mimba unajachacha unaja mwanamke usijachacha ananisema sasa pale eh. nikawa nimesema si hapa nifanye nini nikampigia kuna mama yangu mdogo yuko Kibaha huko. kampiga simu kaambia mama mdogo mi na nakuja kukusalimia. Sikumwambia kama na mimba. Nakuja kukusalimia. Akaniambia eh, hey, mwanangu karibu, njoo. Mm, nikaenda Kibaha. Nilivyoenda Kibaha, nilifika mm, wewe mbona maziwa makubwa hivi? Nikamwambia ah, tunanenepa, maisha sio mabaya. Siku ya kwanza, ya pili akawa nielewi elewi. Akaniambia, hebu eh, naomba uniambie ukweli uona tatizo gani kamficha akanambia eh, uko kazini kwako unarudi lini nikamwambia ah, nitarudi tu nitakwambia nimekaa baadaye je, mimi nataka nisafiri kama utakaa hapa kaa kama unarudi kazini kwako niambie kaambia mi nakaa hapa kwa nini siuende huko kazini kwako kazi yako sita nini atawekwa mtu mwingine nikamwambia hapana mimi nakaa hapa alafu sikuelewi mbona siku hizo nalalala ovyo nikamwambia mama mdogo nikamuelezea mimi niko hivi na hivi akaniambia hii eh, jamani sasa kwa nini ukuniambia sasa huyo bwana nikamwambia yupo aya una namba zake za simu ndio ninazo akampigia bana wewe ni fulani akamwambia ndio mimi ni fulani unamjua fulani ndio namfahamu ehe yuko hivi na hivi na hivi Akaniambia kashaniambia. Akakwambia eh, kwa hiyo na mpango gani? Eh, unajua nini mama yangu? akamuita akamuita mama yangu. Unajua nini mama yangu? Mimi huyo simwamini. Yule na wanaume wengi. Hata hiyo mimi akanisingizia, akanisingizia sio ya kwangu. Yeye yeah, amtafute mwanaume alompa mimba atajua mwenyewe. Mamdogo akaniambia ndo alivyo akaongea pale, akamkatia simu, akaniambia mwanaume kashakukimbia, akasema utafute mwanaume mwenye hiyo mimba, yeye sio ya kwake. Kwa hiyo eh, nikakaa hapa, akasema basi wewe Nikasema tukakaa naye pale mpaka siku nilivyoenda kujifungua. Nilivyojifungua mtoto wa kiume, hiyo siku nilivyojifungua, nakwambia akanitumia meseji kumbe shoga yangu yule ambao alikuwa shoga yangu ambao alikuwa nakaa wote geto tunachangia geto kamwambia fulani mwenzio kashajifungua na na mtoto wa kiume eh akasema ah, mira nitaenda kumsalimia baadaye akaja yule shogangu akanisalimia alivyonisalimia nyumbani sanishatoka hospitalini niko na mwanangu kanisalimia alivyonisalimia kaniambia vipi unawasiliana na fulani akaniambia mimi siwasiliani naye na sina nasitaki mazoea naye kwa sababu shaniambia kwamba hii mimba sio ya kwake akasema mm, haya akampiga piga mtoto picha hizo alivyompiga piga picha baadaye huyo shoga yangu akamtumia rafiki yake na baba mtoto wangu ambayo yaliokataa akamtumia akasema nakutumia picha ya mtoto huyu mwanangu anamwambia mwanangu akaniambia mwanawe eh, eh, kwani huyo mtoto ukiona anafanana nani akasema mtoto sanafanana fulani ah, mtoto fulani huyo. nikasema mm. akasema ah, wewe ukimwa wewe mwangalie mtazame utajua huyo mtoto anafanana nani haya yule rafiki yake tena na huyo mzazi mwenzangu akamtumia mama yake mzazi na huyu mzazi mwenzangu vipi hiyo picha ukiona inafanana nani akasema mbona inafanana na mwanangu akasema mjukuu huyo mwanao lakini kashamkataa toka mimba akasema kamkataa ndio akapigwa si mama yake sasa akampigia simu we vipi safi eh una mtoto sehemu gani akasema mama mimi sina mtoto kanaambia acha kamtukana akamwambia akasema ah mama nitakuja tuongee vizuri huko nyumbani ndo akaenda kulikuwa akamwambia bana hivi na hivi hiyo mimba kweli ni kwangu lakini mi sikuamini kwa sababu ya msichana mazingira niliomkuta nayo nilikuwa simwamini kumbe ilikuwa kweli akasema haya wakamwongea na mama yake mi sasa nikawa nimetoka kule kibaa mamdogo akawa nini akame ha, akasema mi nataka niende mkoani nikasema twende wote baada kulikuwa kuna bibi yangu akaniambia mi nitaenda kwa bibi uh, nimempigia bibi simu nikaja nimekaa mpaka sasa hivi niko hapo kwa bibi akaniambia vipi nikasema welea tu na huyo baba mtoto nikamsimulia kama ilivyokuwa akasema welea tu mwanangu watajileta wenyewe watajileta damu ni nzito we kaa tu hapa lea nimekaa kweli mtoto alivyofikisha miezi saba simu hizo zinapigwa akapiga mdada mmoja eh, mambo poa we, fla, we, we ana nikasema ndio ndo mimi mm, fulani namjua nikasema mm, ndio namfahamu nani yako nikasema ah, rafiki yangu tu akasema mi dada yake nikasema nataka nije hapo nyumbani kasema sio, nataka uje ufanye nini kaka yako ndo alivi na hivi shakataa so wewe unataka uje ufanye nini akasema mimi nitakuja tu yani wewe achana na mambo ya kakaangu mimi nakuja mimi kama mimi kuna vitu nataka tuongee akaja tukaongea ni kwa hasira nikasema mimi siwezi kwa sababu kaka yako nilimwambia akakataa kani hapana baadaye mama yake akampigia simu mama yake mzazi alivyompigia simu akamwambia akaniambia mwanangu naomba nisamee mimi achana na huyo mwanangu wewe yaani nisikilize mimi kama mimi akasema ah bibi akasemaje kama mnataka hivyo anzeni kuhudumia kuanzia ujauzito mpaka sasa hizi ametumia kiasi gani haya hapana ukisema hivyo utakuwa na tu nini, kwa sababu ni gharama nyingi sana Akametoa laki moja pale alivyotoa laki moja nyingine akasema tutakuwa tunasaidiana matumizi haya tukawa tunasaidiana matumizi hivyo hivyo mpaka saizi ananisaidia matumizi ila kipindi hicho sasa mi nishaachana naye nilivyokuwa nimeachana naye yani sina tena ukaribu naye ni basi tu tunalea mtoto kaa nimepata bwana mwingine nilivyopata bwana mwingine hivyo na penyewe nikaa nime hivyo hivyo nikaa nimepata ujauzito nikajifungua mtoto wa kiume lakini yeye akawa ananihudumia hivyo yeye ananihudumia vizuri tu mpaka saizi ananihudumia lakini kuhusu masuala ya baba yangu alituli ali kuna siku moja tumeitwa akani alivyosema nataka niwaite watoto wangu wote alivyoniita akanisema akanikasema wewe ni mtoto hata kama nikikususa nitamwachia nani akanisamee mpaka sasa hivi tunaongea vizuri tunaongea vizuri tu na mama yangu sasa hivi na yeye bado anakaa na huyo alipataga mwanaume mwingine wanakaa na huyo mwanaume na kashazaa watoto wawili afu watoto waliozaa kule ni wa kiume tupu na maana wawili na huyo alioenda na ile mimba ya baba na maana ana watoto watatu na wote ni wakubwa ambao ni wadogo zangu mimi Sawa na baba alikuja kugundua kwamba mama kamzalia mtoto wa kike kwa sababu alikuwa mtoto wa kiume kwa sababu alikuwa anatafuta zaidi watoto wa kiume na mara zote wale watoto watatu wa kike wakashindwana. Baba alikuja kugundua kuna mtoto wa kiume ambaye mama aliondoka na ujauzito wake. Ndiyo alikuja kugundua alivyokuja kugundua alivyokuja kugundua mama akawa nini wakawa wamesameheana wazazi lakini mama akasema saa nitakaa naye nini nitakaa na mwanangu akasema aya akasema mama fulani naomba unisamehe aya ilikuwa ni maisha tu eh, ila yule mtoto ule mtoto ambaye aliotoka na mimba baba alikuja kumchukua akampeleka shule mpaka sasa hivi yuko shule mm. anasoma kwa sasa hivi maisha ambayo unaishi unaishi maisha ya kulea watoto peke yako au unaishi maisha ya, ya malezi ya wazazi wawili kwa mtoto? Niko bado niko kwa bibi mm. Mm, na maana tunalea tu watoto mm. Na huyu baba mtoto wa, wa kwanza kwanza, kwa nini amkuwa na plani za amkutaka kuendeleza maisha ili alee mtoto mtoto apate malezi ya, ya wazazi wote? Ah, ndio hiyo sababu ambayo alikataa ujauzito. Hapana, yani toka alivyo anavyo wanakuja kama dada zake tu na maana yeye tunafanya hela matumizi anafanya kutuma kwenye simu mm. lakini hatujawahi kukutana hivi. e. Na huyu baba mtoto wa pili Anakujaga. Kwa hiyo tuseme ujauzito mara ya ngapi? Ya pili ambaye ni mtoto wa kwanza kuzaliwa na mara ya tatu ambaye ndio mtoto wa pili kuzaliwa, zote zilikuwa pasi kuta, pasi na kuta, yani bila kutegemea tuseme. Ndiyo, nilikuwa sijapanga. Mm. Kwa sija nini yani kusema hivi ati nikae sijui nizae nianze kula watoto lakini ndo ikatokea hivyo. Mm. Na mpaka saizi niko na watoto wangu nalea watoto wangu. Mm. Basi kwa vile nasaidiwa huduma mm. sio mbaya. Na yule baba mtoto wa kijijini ambaye sio wa kijijini, baba mtoto mara ya kwanza ambaye baada ya kugundua una ujauzito akakuachia akakuacha kwa rafiki yake. Hakuwahi kuja kutaka kujua imekuwaje, mtoto wake anaendeleaje. Hakuwa yani, hadi dada yake alivyokuja kuziona picha mama yake na dada yake ndo akaja wenyewe anakujaga kumwangalia mtoto, basi yeye ndo anasemaga tu nitakuja, nitakuja. Sizungumzii huyu, nazungumzia huyu wa kipindi ambacho ukiwa mwanafunzi. Ah, yule hmm. Si alijua una ujauzito? Ndio. Iliishaje? Sinaga namba zake wala sijai kukutana naye. Kwa tuseme huko alipo anajua kwamba ana mtoto pengine. Ndio. Lakini sijai kukutana naye toka niliachana naye. Na wakati unaenda kutoa ujauzito mara ya pili ukarudi, kitu gani kilikufanya usirudi tena na ulikuwa umedhamiria kwenda kutoa? Ah, leo tu ilikuwa yani, yani mimi mwenyewe kila nikifikiria nikatoe leo ina kichwa kinaniuma, mapigo ya moyo yanaenda mbio, yani sielewi. Au ulikuwa unahisi kama unaenda ku, ku, kujimaliza? yani eh, sijui niseme ndo nilikuwa naishi yani nilikuwa nahisi naenda kufa kufa tu yani nilikuwa naona roho ya mauti hiyo inakuja mm. mm, nilikuwa nahisi kufa kufa tu nikaa nimerudi nikaa narudi geto hivyo hivyo sikwenda mara moja imeenda zaidi ya mara mbili mara tatu mm. naenda lakini lo ah nawaza mambo ya kifo tu ulishawahi kujutia kwa sababu uliua ndio nishawai kujutia mm. Nishawahi kujutia, yani mpaka saizi mwana angekuwa mkubwa. Lakini sio naongana wangepishana kidogo tu ndio mwanangu mwingine. Matukio gani ambayo hauwezi kusahau kwa mara ya kwanza wewe unaenda kutafuta kazi, kumbe marafiki zako wanajiuza? Eh. Hmm, tulivyokwenda kutafuta kazi, marafiki zangu nakuta pale wanajiuza wenyewe wananishawishi nifanye ni niungane nao lakini mi nikasema naomba nitafute kazi ya sehemu moja maake nilikuwa nikikumbuka baba akija kuniona au akisikia hivi sidhani asinge niache salama maanake yule ni mkorofi hatari na maana sikutaka kujihusisha kabisa na mambo hayo ndio maana nikasema bwana tafute kazi ndo akanitafutia kazi pale pale walipokuwa najiuza wenyewe nikawa nafanya mi kazi pale bana nikawa nafanya kazi kama nawahudumia wenyewe mm. Mm na kwa yote ambayo yametokea mpaka hivi sasa, maisha ulioishi mpaka leo hii, una watoto wawili, cha kumshukuru Mungu kikubwa wanapata huduma kwa namna yoyote ile, kikubwa ni kwamba wanapata huduma. Mm-hmm. Umejifunza kitu gani kuanzia kwenye malezi ya tangu unazaliwa kwa baba, kwa mama mpaka leo hii wewe pia umekuwa mama? Nimejifunza vitu vingi, yani yani kilichobaki tu sisi maake ni sisi mabinti inabidi tuwasikilize kwanza wazazi wetu wanachokitaka ni nini maake sidhani kama kuna mzazi anamtakia mabaya mwanaye na baba alivyokuwa ananifanyia vile alikuwa anatakii mabaya alikuwa anatakia mema ila ni kulingana tu na mazingira ya pale nyumbani alikuwa anifanye alikuwa ananiruhusu nifanye vitu kama hivyo yeah, wenzangu mimi wamefanikiwa wadogo zangu dada zangu wenzangu wamefanikiwa wamekaa kwao wametulia lakini mimi mpaka sasa hivi ndo niko kwa bibi yangu, sijatulia, sijafanikiwa kwa sababu sikuwasikiliza wazazi wangu. Una plani gani? Na plan... mtoto huyo sasa hivi ana umri gani? Miezi saba. Una plani gani hapa? Mm, na mpango tu nipate hata kienini ki, ki, ni hela kidogo nianzishe hata biashara yangu mwenyewe kizi mahitaji yangu mwenyewe. Sawa sawa. Wakati unashuhudia ugomvi wa baba na mama, japo sio vizuri kuzungumzia masuala ya ugomvi, ila wewe ni mtu mzima, tunaongea haya kwa faida ya yule ambaye anaitazama Tiki TV sasa hivi. Ulishawahi kugundua kwenye upatikanaji wa mtoto wa kiume au wa kike, kosa linakuwa la nani au nani anakuwa akapatia? Kwa sababu ilionekana mama yako ndo mwenye makosa, ndio ugomvi mpaka mwisho wa siku ana, anashindwa kuishi pamoja na baba mi naona kosa lilikuwa la baba. Kosa lilikuwa la baba? Mm. Eh, kwa wewe ambaye unitazama Tiki TV, katika kupata watoto hapo hakuna kosa. Ni mipango ya Mwenyezi Mungu na mipangilio pia ya namna gani inawezekana. Kuna baadhi ya watu hata ufanye nini, ni mtoto ambaye anazaliwa, pengine anaweza akawa wa kiume peke yake na kuna wengine wanaweza kawa wa kike tu, wengine ambao wakifuatisha kanuni za kiafya wanaweza kupata kadiri ya vile ambavyo wao wanaamua, wanapangilia, lakini kubwa zaidi linabaki kwa Mwenyezi Mungu. Watoto wote ni kwa Mwenyezi Mungu. Usije ukamlaumu, usije ukamkasirikia, usije ukampiga, usije ukaachana na huyo ambaye ni mwenzi wako kwa sababu eti tu kapata watoto wa aina fulani. Nadhani nimeleweka. Wataalamu wa masuala ya kiafya, pia mnaweza mkaweka komenti zenu hapo chini kwa ajili ya kuwasaidia watu wengi zaidi. Mimi sina la ziada, kama una chochote cha mwisho cha kuhitimisha. Mm, nachotaka kusema mi, naomba tu maisha haya tuwasikilize wazazi wetu, ili na sisi tuweze maisha yetu, maake maisha tuweze kukizi maisha ya mbele, make maisha ni safari ndefu, inabidi tuwasikilize wazazi wetu